सावली सलोनी तेरी जुईली सी आंखें में न जाने कहा को गया है मेरा दिल हो हो ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगा जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर से जान